Nos gustaría, Juan Carlos, escucharte, explicarnos un poco a todos este, cómo surge en vos el proyecto Estado Universal, eh, cómo se está desarrollando, en qué instancia está. Bien, estupendo. Mm, ha sido excelente la, metáfora de la casa. Creo que para, mucha gente que nos, va a ver, eh, eh, pues van a tener recursos para poder discriminar en, qué fase, en qué situación está cada cual y también esa diferenciación que tú proponías respecto de otras realidades o propuestas. ¿no? Eh, esencialmente, Estado universal también es un sentimiento, un sentimiento profundo que sale del corazón. Por hablar un poco, sin remontarnos excesivamente, yo soy una persona, como muchos otros, que desde pequeño he tenido la intuición también porque he sentido el hecho de vivir en un mundo excesivamente cruel. Y quizás algo que yo, como otras gentes, lo ha percibido y lo ha sentido pues, desde muy pequeño. Entonces, eso me ha llevado a, una soledad también, me ha llevado a una soledad, a, no sentirme comprendido por los demás, a no comprender el mundo en el que vivía, a entender que, que podía haber otro mundo mejor, que otro mundo mejor es posible, ¿no? Y ese crecimiento hacia una persona madura eh, y ya con, más herramientas, por supuesto, también de, de conocimiento y conciencia, especialmente de conciencia hacia uno mismo, hacia la sociedad, hacia, hacia su entorno, pues acaba en el convencimiento de que el reproche al mundo existente es una pérdida de esfuerzo y de energía. Es decir, que como yo, hay muchas otras personas, hay millones de personas ahora mismo en el mundo que comparten esta soledad y comparten también esta intuición y por supuesto este sentimiento de humanidad, este sentimiento de ciudadanía universal, que se sienten humanas más allá del pueblo o nación de origen y dado que esto es una realidad y somos conscientes de que todos nosotros estamos ahí, eh, yo decidí en un momento poner en marcha un proyecto que incorporara un plan concreto que permitiera desde un proceso creativo, como efectivamente ha dicho Emilio, porque no estamos hablando en ningún caso de un proceso reivindicativo, sino un proceso creativo, aunar juntar, reunir a todas aquellas personas que tenían o que tienen desde siempre ese sentimiento de ciudadanía universal con el fin de constituirnos como humanidad, constituirnos como especie, es decir, existir, existir. Y, partiendo de esa base, de esa base de que hemos dejado ya incluso la queja, el drama, eh, incluso la conspiración, como decía Emilio, el recrearnos en la conspiración de que la cosa es de una determinada manera o por qué es así. Y nosotros vamos de lleno al, para qué suceden las cosas, ya ni siquiera en, la, en el por qué, sino en el para qué. Y, esta crisis, especialmente esta crisis, es una oportunidad inmensa. Cuando hablamos de esta crisis, lógicamente hablamos del, del COVID-19. El COVID-19 está provocando un pico de conciencia impresionante, porque algo que, antes era evidente para algunos, ahora es evidente para muchos. Eh, la frase de, que retos globales requieren soluciones globales, en el fondo, venga de donde venga, es para muchos sentido común. Y, lo, importante de este momento y de esta oportunidad es precisamente de ese pico de conciencia, provocado o no, porque hablaremos también, me gustaría, voy a hacer un pequeño inciso para comentar que este pico de conciencia es una realidad, pero quisiera también decir que si alguien quisiera desde las élites llevar a cabo la institucionalización de un gobierno mundial, ¿Qué trataría de hacer desde mi punto de vista? Provocar un pico en la conciencia de especie, para que fuera más para que fuera más fácil el llevar a cabo ese proceso. Es decir, que provocado o no el suceso que estamos viviendo, la consecuencia es un aumento de la conciencia de especie. Si ha sido provocado, desde luego ha sido provocado para poder institucionalizar ese nuevo orden mundial. Y si no ha sido provocado, lógicamente, como aquellos que están ahí tontos no son, van a tratar de capitalizarlo para conseguirlo en esta situación. Por lo tanto, eh, desde, desde, desde esa realidad, de esa conciencia de especie emergente, creo que tenemos la oportunidad, la inmensa oportunidad, los humanos, de tener conciencia de que esa entidad que llamamos humanidad, más allá de, una realidad biológica o de una consecuencia caótica, necesita tener una existencia. Y esa existencia es la que yo en el libro trato de resolver mediante un protocolo, mediante un plan concreto, y al mismo tiempo se articula, y eso también está contemplado en el libro, en el proyecto, se articula mediante una red social que antes comentabas que se llama Estado Universal, esa es la herramienta fundamental. Esa herramienta ya existe y todas las personas que nos están viendo podrán ver y entrar dentro de www.estadouniversal.org y registrarse. Es una nueva red social, podemos decir que es la red social de las personas conscientes y ahí habremos conseguido el primer objetivo, que es reunirnos todos en esa red social. Bien, y además esa red social incorpora un propósito, incorpora un propósito porque aquellas personas que quieran participar de ese proceso creativo podrán ser candidatas a participar en la organización, en la parte ejecutiva de esa red social. Y ahí llegamos a la Asamblea de la Humanidad. Y por otro lado, fíjate, estos son los tres elementos sobre los, que pivota Estado Universal el proyecto. En primer lugar, la red social como herramienta. También, en tercer lugar, Estado Universal tiene ya existencia y capacidad de obrar, puesto que es una asociación. Esta asociación existe. Y los tres elementos, el libro, la red social y la asociación, están íntimamente ligados, íntimamente sincronizados de tal manera que las personas que se dan de alta en la red social forman parte de la asociación, son socios, podemos decir, de primer nivel. No tiene, por supuesto, ningún tipo de coste, son socios de primer nivel. Dentro de la red social hay un grupo, un grupo de aquellas personas que quieren ser candidatas a la Asamblea de la Humanidad. Y esos son socios de un segundo nivel. Son socios que dentro de los estatutos de la asociación se les llama socios candidatos. Son socios candidatos. Por lo tanto, estos tres elementos están ligados con intención de llegar a esa primera asamblea de la humanidad que tiene una fecha concreta, una fecha que es el 21 de septiembre del 2021, es decir, el próximo año, y que desde luego inicia un proceso creativo y sin ninguna intención de buscar un enemigo ni oponerse a, a nadie, como tradicionalmente sucede, y sabemos que así suceden los, los, movimientos en general, busca un enemigo y se oponen a este movimiento, como sale del corazón, si algún enemigo hay, es uno mismo. a veces la mayor batalla está en vencerse a uno mismo. Pero como somos conscientes de que existe un, un procedimiento al tiempo y la venida y la intuición de un nuevo orden mundial, creo que de alguna manera si queremos llevar a cabo un movimiento que verdaderamente dé una respuesta, la forma es la anticipación. Ahí es donde tenemos que estar, en la anticipación, puesto que ya somos conscientes de que hay otra cosa que está en camino, que representa a unos pocos, no representa a todos, que es lo que Estados Unidos busca.